Me cansé de cultivar pensamientos negativos sobre una patria a la deriva. Me cansé de mi propia apatía. La actitud de los 131 tuvo que calar hondo en nuestros corazones y entre, nosotros alzar nuestra voz reprimida.